百秋武道具店の動画こんにちは百秋武道具店のうがですよ実家から出てきました約40年前の剣道日本、えー、昭和54年10月1日発行と雑誌自体も古いんだけどそこに写ってる銅の写真がまた古いとこれね書いてました、えー、昭和初期に活躍されたもうあのー、昭和の剣聖と呼ばれたですね中山白道先生の銅だそうですすごいですよねこういうの使ってたとなるほど ここで問題です。なぜ野球やサッカーは練習っていうのに、剣道の場合は稽古っていうんでしょうか練習と稽古の違いは何でしょうかお考えください。どうぞ、じゃあ答えです。練習っていうのは、習ったことを繰り返して上手になっていくっていう意味なんですよ。一方、稽古の方は、漢字よく見てください。稽古、稽古、古は古い、 昔の人たちの教えなんですね。これを、稽古の稽は、これ難しいんだけど、考える、理解するって意味なんです。だから昔の人の教えを理解するっていうことが稽古なんですよね。だから練習っていうのは自分で工夫して繰り返してどんどんこう上達して発展していってって感じなんだけど、稽古っていうのは昔のその先生、師匠、 のやり方を、お手本をできるだけ極めて、えこれと同じようにできるように完璧になるように極めてその昔から続く伝統を保持していこうこのまま続けていこう将来でも続けていこうっていうその精神的な考えも入ってるんですよねもう伝統、え歌舞伎みたいな感じ歌舞伎、えお花、え空手相撲この伝統文化これみんな稽古って言います剣道も稽古なんです じゃあ早速いにしえから何を学ぶか昔の人から学ぶこれも稽古ですじゃじゃんまずこの広告見てくださいえ暴言の広告ちょっと違うんですよこれは実は、えー、大阪梅田の阪急百貨店の 本店5階に剣道具コーナーがあったんですよ。うおこれ今で言うと何ですかえー、新宿伊勢丹メンズ館の5階。まあ今だとあれですよ。もう海外ブランドが席巻してる中、もうプラダだ、えー、アルマーニだ、グッチだっていうそういうところに剣道具コーナーがあったんですよ。めちゃくちゃかっこいい時代でしょ続いては、じゃじゃん 魅力の剣道ロボット書いてますね全日本剣道道場連盟推薦とこれロボットの特徴書いてます外観動作ともに先生と全く同じで総合的な打ち込みができるともう見たも見た感じはもう先生そのものでロボットの動き動作は2つあると書いてますね、えー、まずは左開き構えてこっちか左開きこっちか 左に、西がより開きに、左に開き、直ちに正面、西がに戻ると。えー、固定、こういう動きで、ウィーウィーってここを固定打ちなさいと。ウィーそして、手のところを面打ちなさいと。ウィーこういう動きですね。で、もう一つの動きが上段取ります。ロボットが、ウィーウィー ウィーン、ここをどう打ちなさい。ここを突き打ちなさいと。もうこういうね、もう工夫が素晴らしいと思います。まあ、このロボットはでも最近見ないんで多分ないんでしょうけど、まあ今の我々にはペッパーくんがありますからね。ペッパーくんに防具つけて AI で練習すると。そういう感じですよね。 そしていよいよ本題ですね。まあお話したかったのはこの記事です。少年剣道を考える。今とはちょっと時代が違いますんでね。何を考えないといけないと当時思ってたか。ちょっと聞いてくださいね。少年たちにとって今や野球やサッカーをしのいだ感のある剣道ブーム。だがブームはいつか去っていくもの。その時期はブームが最高潮に達した時という。しかし、こと剣道にあってはそうあってはならないと。剣道みんなやってる。 もう親戚みんなやってるっていう時代にこれが廃れないようにどうしたらいいかってことを考えてるんですよまあ今となってはね当時の剣道ブーム羨ましくもありますけども今は今で当時にはなかった外国の方とかブランク明けでまた剣道やりたいっていう人とかいっぱいいますからいっぱいいますよだからもうできることは全部やってこの剣道業界盛り上げていかないといけないなと思います今日はいにしえから学ぶのが稽古だよって話でした今日もご覧いただいてありがとうございましたまたいつかお会いできる日を